Salut, c'est Manu sur Airsoft Nation. Aujourd'hui, on va vous présenter la nouvelle T238. Donc, nouvelle couleur, nouveau gabarit, parce qu'elle est beaucoup plus large. Et surtout, surtout, nouveau système de déclenchement, c'est-à-dire minuterie. On la lance, elle tombe par terre et elle met un certain temps à se déclencher. Voilà. Donc, on va vous montrer comment elle se remplit. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'espace ici. Les, les ailettes doivent être pliées. On va vous montrer tout ça. Alors, voilà. Je vais faire ça de façon simple je me rappelle vous avoir comparé le premier modèle en vous expliquant qu'il se rechargeait en 15 secondes. Celui-là, il ne faudra pas penser le recharger en 15 secondes, ça sera beaucoup plus long. Puisque là, je mets déjà un certain temps à replier la grenade, et une fois qu'elle est bien fermée, vous avez un accès assez restreint pour remplir les billes. Donc, ce sera une grenade qu'on remplira en début de partie, et qu'on n'utilisera qu'une seule fois pendant la partie. Voilà, voilà. Donc on va la remplir et on va vous présenter euh, le test en slow motion pour que vous puissiez voir euh, la portée de la grenade à l'éclatement avec les billes. Donc, comme j'étais en train de vous le dire, replié, on a très peu d'espace ici pour passer les billes. Je vais vous montrer en combien de secondes à peu près on peut la, préparer et l'amorcer. Donc là, petit, euh, petit bidon de billes, et puis on est parti. On remplit, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit. Sachant que là, j'en remplis qu'un seul côté. La même chose. Vous voyez, c'est relativement long. Voilà. Donc là, elle est prête. On la tourne, on replie. Et elle est bien amorcée. Voilà. Et bien lourde surtout. Très très lourde. Voilà. Allez à tout de suite pour le test.